ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಸಲು ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಿಯುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಮಗು ಮುದ್ದೆಯಾದ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಮಗು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಊದಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿದವು ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ